La Lluïsa, el Joan, l'Alfonso o la Pepi es troben al Ponomni a la balconada de Manresa uns mesos després de que el documental Entre Cultures veiés la llum. El seu títol no enganya ningú. Entre Cultures és la radiografia d'un barri que s'ha enriquit amb l'arribada de persones immigrants durant dècades. Primer van ser els andalusos dels anys 70 i anys després la nova onada migratòria de fora de l'estat espanyol. I eh, pues era una mica la forma d'abordar i, de, i demostrar que, que, bueno, que la, sí que el, el, migrar és una cosa complicada no? I, que, i que comporta una, una sèrie de, de problemes, a vegades rebutjos, més per lo desconegut que no pas per això. no? Després la gent quan es coneix aquí al barri, sí, que s'identifica mogollon, no? És superfàcil de, de conviure i d'això, no? I bueno, jo crec que el, el documental una mica mostra els problemes que van tenir els dos les dues onades migratòries i veus que són els mateixos, no? D'alguna manera. La idea va néixer del Ponòmnia, del Pla de Desenvolupament Comunitari i del Centre de Normalització Lingüística de la ciutat. L'Òmnia ha col·laborat amb la coordinació, el suport tècnic i la difusió del vídeo. Però si Entre Cultures és ara una realitat, és gràcies a les aportacions dels veïns i veïnes del barri que han compartit les seves experiències. Il·lusió, tristesa, esperança, por... Sentiments entrecreuats amb moltes històries amb un destí final, al barri La Balconada de Manresa. Mucho, se habla mucho sobre la emigración, hay muchos eh, dichos que yo creo que no es verdad, y que en mi caso yo he sido una persona inmigrante, ahora me creo, creo que me siento integrado y que la inmigración no depende de la palabra en sí, sino de las personas de cada uno. Habrá de buenos y de malos, como lo hay aquí, como lo habrá en todo el sitio. Ahora yo, Cataluña es mía. Bueno, yo me considero catalana. Lo único que siento es que no sé hablar catalán. Porque yo para decir barbaridades, pues no las digo porque tú me dices a mí nada más que eh, con el, con el eco, con el, acento de andaluza a catalana. No puedo de ninguna manera. Y yo, pues para no ser ridículo, hablo en castellano. Ha sido positivo. y los meus fills que son catalans, mi marido también. Voy a dir que estoy muy contenta. Y no marcharía más de aquí de Cataluña. Es que no marchan más mai. Ni de vacances, siempre <laughs> he la a Cataluña. Estábamos pasando el curso de, de catalán, el curso regular de catalán, y todos fuimos invitados. Y como yo podía dar idea de la experiencia de la última migración, porque realmente España ha tenido muchas migraciones y Cataluña sobre todo ha tenido muchas migraciones y, esta última es donde ha llegado el inmigrante con menos posibilidades porque en las anteriores siempre ha habido mucho trabajo y, y el trabajo es el que te inserta realmente a la vida aprender idiomas, el aprender las culturas y las cosas de los demás, siempre es positivo, siempre es muy bueno para uno mismo. El resultat final és un documental de 30 minuts de durada que es va presentar als veïns de la balconada i que es va estrenar a la televisió local de Manresa. Per la majoria era la seva primera vegada davant de la càmera, però no sembla que això fos un problema. Bien, siempre te pones un poco nervioso, siempre quizás no te expresa todo lo mejor que te podría expresar como como si estuvieras hablando sin la cámara, pero bueno, intentar explicar lo que uno ve y lo que siente. Y ya está. Muy bien, muy bien, me he sentido bien. Bueno, yo no sabía que tenía vocación para esto. Ya es segunda vez que me pongo y estoy como pez en el agua. Hoy sí me siento bien. <laughs> Realmente, nunca me había hecho un video. Fotos y eso, eludo las fotos porque no soy fotogénico siempre luzco pero muy mal. De toda la familia soy el, perro, <laughs> pero aquí no, aquí me, aquí me he franqueado y me siento bien y estoy como en casa. El documental quedó muy bonito. bueno, mm, cuando ya me vi marcharé un poco, porque me parece que ya me pasé un poco de con los demás. Porque claro, yo lo vi todo tan serio, tan formal, tan y yo que todo lo tomaba broma, claro, estaban a todos los que me estaban entrevistando, tenía mucha broma con ellos, pues yo me sentía como si estuviera en mi casa. Y, ahí queda un poco salida de quicio, que ahora no quiero salir así. Quiero quedar un poco más seria. Bueno, mm, per això mm, la verdad es que no iba a haber problema, vull dir, es van entregar moltíssim tots, mm, desde el primer al último. uns més oberts que altres o més graciosos ante la càmera, però tots molt bé, molt correctes, la veritat. No, en aquest sentit no hi va haver es van deixar portar per mi en aquest sentit i molt bé, la veritat. I això ho diu el director del documental, el Joan Chueco. Ell ha estat el responsable de l'enregistrament i edició del vídeo. Creu que cal parlar obertament de la immigració, però reconeix que és difícil moure postures. Creo que realmente o sigui, no els hi faré la opinión a ninguno. Cadascú la seva opinión. I, però bueno, sí que seguramente els hi faré reflexionar una miqueta Y mm, i diran, bueno, donde poder sí que es veritat i no es tot tan negra como ho pinten o, Mucho, sobre todo me ha gustado la idea que pueda dar de normalidad en este sentido de la inmigración, de que es un, es un hecho natural y normal, la gente que lo está pasando mal en un sitio evidentemente quiere ir a un sitio donde pueda vivir mejor, pues seguramente yo lo he, hecho también, pues he tenido que venir, aunque sea dentro de un mismo país, pero es una emigración, y pues, yo creo que a todo el mundo hay que darle la igualdad de oportunidades. Comentar todo toca bastante, bastantes puntos de la inmigración, no es una... no lo toca eh, completamente porque cada, cada aspecto tiene sus especificaciones, pero da una idea realmente de cómo es la inmigración aquí en Cataluña. Aunque vivían pues gente de puestos, de Andalucía, eh, de hemos puestos diferentes, doncs va ser una cosa positiva porque a va ven ve la opinión de las otras personas que tú no las sabías. Ara l'objectiu és adaptar el documental a formats més oficials per tal de presentar-lo a concursos i seguir donant-li difusió.